16 de novembro. Caminho da Fé Parcelado 2018, parte 3 vai começar. Departamento de Turismo de Tambaú. O momento que o peregrino preenche a, o passaporte. 20, né? 20. sete e meia passada e olha onde nós estamos. No portal de Tambaú. Caminho da Fé Parcelado 2018, etapa 3. Estamos indo para Vargem Grande, pousada da Dona Cidinha. Fica comigo, você vai gostar. É mais um Fora de Casa. saindo de Casa Branca, já rodamos 30 km, são 10 e meia, muito barro, muito atoleiro, comprei terreno, Zé Luiz comprou terreno, mas tá uma delícia. Daqui a pouquinho aí é Tobi, depois mais um pouquinho, almoçar em Vargem Grande. em Itobi. A Grande Itobi faz parte da metrópole Vargem Grande do Sul, Casabranca e Itobi. Metrópole do interior do estado. É, aqui é tudo uma grande conglomeração de cidades. potável, mesinha para os peregrinos. É a quinta estação. É boa? Essa estação é dessa arvrona aqui, que é marco no caminho da fé. Quem já veio aqui sabe do que eu estou falando. Com certeza parou embaixo dessa árvore. Caminho da Fé 2018 parcelado, terceiro estágio. Agora faltam 6 quilômetros e nós estamos lá na pousada da Dona Cidinha. Você gostou? Não se esquece, se inscreve, curte, compartilha, que você me ajuda muito. Mundo MTB, com você. Vargem Grande do Sul. São João da Boa Vista. Estamos aqui num ícone do Caminho da Fé, o mirante do sítio da Dona Cidinha. Chegamos por aquela subidinha ali, ó, de nada, atrás desses eucaliptos aí fim do terceiro dia do Caminho da Fé Parcelar 2018. Missão cumprida, parcela paga. Isso aqui é o puro creme do milho, a cozinha da Dona Cidinha. Quem que gosta de vaca atolada, ovo frito, arroz, fogão a lenha, linguiçinha de porco? E nós somos faminto, aquele ali é o mais faminto de todos, ele já tá pondo comida na frente. A dona Cidinha não pôde recepcionar a nós, mas o seu Francisco e a, e a Janaína estão recepcionando nós. Vocês deixam um abraço na tia, hein?